fa duk duniya kowa magana yake akan wannan sabon abin da ya shigo mutane mai suna chat-gpt chat-gpt ta tayawa da mutane da yawa hankali a duniya. Wasu kasashen ma irin su Italy sun ba da umarnin da ai maza maza a goge musu wannan mahaja a kasar su. Shi me ChatGPT me amfani shi kuma me illar shi? chat-gpt dai open OpenAI software ne ko kuma in ce manhaja ce da aka yi amfani da artificial intelligence technology wajen gina ta. an tsara wannan manhaja ne ta hanyar kwaikwai kwakwalwar mutane ma'ana kamar robot ne ko in ce bot idan kana chatting da shi zaka ji kamar da dan uwanka mutum kake chatting sannan kuma bugu da ƙari duk tambayar da ka bashi zai baka ansa ƙasa da sakon talatin kuma duk aikin da ka sa shi zai maka hakan yasa ɗalibai da yawa suke amfani da wannan manhaja wajen satar ansa domin daga an ba su assignment su je su rubuta essay ko kuma masu project ko me daga an baka topic za fa ka garza ka tafi chat GPT ka rubuta masa chat GPT write an essay or write a project on ka rubuta masa topic din zai rubuta maka zai maka reference ya maka citation ya baka ya maka printed wani professor da ya gano ɗaliban suna amfani da wannan manhaja ba ku ji abin da yake cewa na kama sama da rabin suna amfani da chat GPT akan assignment da na baku chat gpt ba har a girki ba a bashi a baya ba wannan kai an masa uploading din madana uh, flour ne da kwai da madara condensed milk aka ce me da me zan yada da wannan abubuwan kun gani na farko ya ce akwai waffles ga su nan cupcake ga su nan su omelette ga su abubuwan da aka yada da wannan ingredients din idan aka baka assignment din mas kawai zaka ka garza ka tafi chat gpt ne ka rubuta masa wannan question din zai baka ansa har da proof da example chat gpt fa ko posting za ka yi a social media za ka yi zuwa ka dora masa hoton ka ce chat gpt ba ni best caption for this post a takaice dai ChatGPT technology ne da yake tashi a halin yanzu kuma yana da advantage and disadvantage in kai amfani ta hanya mai kyau za ga abu mai kyau shin me ra'ayinku dangane wannan technology Allah ya samu dace wannan ita ce rijiyar da ake wakili da rijiyar wuta wanda kuma ta kasance prison ce ga aljanu da kuma shedanu wannan rijiyar tana da zurfin gaske kuma tsohuwa ce yan garin sun ce duk wanda ya kusance ta zuke shi ya fada cikin ta akwai lokacin da 'yan gari ma suka yi fama da wata matsananciyar ishirwa suka samu ɗaya daga cikin suka ɗora masa igiya domin ya shiga ciki ya gano musu akwai ruwa a cikinta sannan kuma ya gane a ciki sun zura shi ya rabi suka ji yana ta ihu kuciro ni ni suna janyo su suka cewa sun jiro kawai rabin babban jiki rabin gangan jikin shi ne a sama sauran rabin ya faɗa akwai lokacin da masu kamara drone su ma suka so su gani a cikin takungar kamarar tasu a ƙarshe dai kamara a daidai can ta tsaya ta ƙi gaba ta ƙi baya da ƙarshe mata ta daina aiki kamar ta daina ɗaukan komai sai da aka gyara ta sannan a gano cewa ma da ta nisa ta daina ɗaukan ma komai ta yi freezing in takaice muku dai wannan rijiyar tun da take a tarihin ta ba a taɓa samun wanda ya shiga cikin ta ya fito lafiya ba hasali ma sai dai wanda ya kusance ta ya mutu amma a shekarar da ta gabata an samu wasu scientist sun je sun leƙa sun gano abin da suka gani a ciki kuwa zai ba ku mamaki da aka zira wannan mutumin abin da ya fara hangowa a ciki shine wani abu kama da ya kama da abin bauta idan ba ku manta ba kuma dama yan gari sun ce wannan rijiyar prison din aljanu da shaidanu ce hakan yana nufin wancan shine abin da suke bautawa a ciki sai kuma ruwa da ya ga ana yi a cikin rijiyar wanda a waje kuma rana ce kwal amma da ya sauka kasa ya ga ruwa yana zubowa kun ga daga nan ana hango rana daga cikin rijiyar ne sai kuma macizai iri daban-daban da aka gani a cikin wannan rijiya da ƙwayayensu da kuma dutsuna kuma a cikin macijan akwai transparent ma'ana kamar glass wanda daga waje zaka iya kallon hanjinsu da kayan cikinsu a takaice dai wannan rijiya tana can a ƙasar yemen makociyar saudi arabia sannan kuma labarin amarya da sai bayan aure ta gano da cewa fa mijin da ta aura fa mata maza ne ba namiji bane zuriya ma'ana yana da tsiraicin mata a jikin shi sannan kuma yana da tsiraicin maza a jikin shi ita dai wannan amarya ta ce ta yi aure aure ya zama mata kaddara nadama ha'inci da kuma yaudara sun haɗu da mijinta a yobe a bikin ƙawarta to ita 'yar kano ce kuma an ɗora musu aure gab da azumi ta ce tun da aka yi auren nan har azumi ya kama bai kusance ta ba ta yi masa duk wani abu da ya kamata ya gani bai gani ba ta da kunya ta ta mata ta same shi tambaye shi ta tambaye shi ko baka suna ne ka aure ni bawan Allah ta ce abin ya ishe ta damuwa da mene ta rasa yadda za ta yi ko kwanciya bayi a cikin a kusa da ita ba kaya da sa complete take kwanciya wata rana sun sha ta sa masa maganin bacci a leman da zai sha yana sha bacci ya kwashe shi ta duba ta ga me a jikin shi yake boye mata tana kuncewa sai ta ga Allah ya masa halitta al'auran maza da kuma al'auran mata Hausa suka ce kazantar da bagani ba tsafta ce bacin ta ga wannan abin ta koma falo ta dinga carɓa kuka har ya farka ya zo ya same ta na kuka ta ce masa ya cuce ta ya cuce yan wata ta rasa yadda za ta yanzu a rayuwarta shi kuma ya shaida mata cikin kuka ya ce mata tun yana karami aka aka haife shi rashin hali ya sa ba a je an masa aiki ba akwai aikin da ake musu in ya so a toshe bangaren matan a mai da shi namiji baki daya ko kuma a yanke bangaren mazan a mai da shi mace to shi amma a jikin shi bangaren mazan ya fi karfi don haka idan za a aiki sai dai a toshe bangaren matan ya shaida mata da cewa duk sanda ya je neman aure daga an gano yana da wani larurar kowa guda shi yake ba a bashi aure ya shaida mata da cewa yanzu fa idan aka masa aiki ma zai iya mutuwa domin shekaru sun ja ita dai ta ce babban abin da ya bata mata da shi ne da aka yaudare ta da shi da yan uwansa ba su sanar da ita halin ba sai da aka yaudare ta gano da kanta hakan da yake ya roƙe ta alfarma da takura ta zauna da shi haka zai iya gamsar da ita a matsayin shi na ɗa namiji kuma sannan da Allah kada ta gaya ɗan uwanta ta tona masa asiri yayi mata alƙawari zai zauna da ita shin wani in shawara za ku ba wannan amarya a halin yanzu an raba mu da mummunan kaddara mummunan labari mummunan komai Allah ya samu dace labarin fa da cika gari a halin yanzu shine fa na Ashraf Hakimi wannan dan bal din da shi da matar shi da kuma maman shi abinda Ashraf yayi ya burge maza da yawa waɗanda ba su sani ba a tura idan har kuka samu matsala ka saki matarka to fa za a raba duke ka gida biyu a bata rabi ka cokan wani lokacin ma idan kana da yara kawai sai dai ka fita daga gidan kawai ka ɗauki kayan ka bar ya zama nata ba tare da ɓata lokaci ba ashraf da shi da matarsa sun yi faɗa da 24 shekarar ta 36 kamar yadda na karanto har sun yi magana saki kafin ma ya sani har ta ci ta yi filing ta shigar da kes cewa tana so a raba dukiyarsa a bata rabi shi kuwa ashraf daman kun san yan bal ne suna da kuɗi a wata akalla ba kasar yana samun euro euro miliyan ɗaya banda sauran talluka da sauran abubuwa da suke sai wata dabara duk wata kadara da yake siya da kuma albashinsu duka account in maman shi yake zuwa shi kawai 20% da ke samu a ciki a ƙarshe da kun gani document reveal that all his assets are registered under his mother's name hakan yasa matar shi bar samu ko sisi ba makamancin haka ta taɓa faruwa da Jeff Bezos wanda a 2019 shi ne fi kowa kuɗi a duniya kun ga abin da na gaya muku a 2019 shi ne mutumin da ya fi kowa kuɗi a duniya kun gani in yanke muku dogon labari ya koma ga da matarsa ta buƙaci saki sai da aka ba ta 25% wanda ya daidai da 38 billion dollars ya mafi arzikin gwata baki ɗaya wanda kamar yadda na kanto tun lokacin ya ruguzo daga wanda ya fi kowa kuɗi a duniya to mu koma kan magana Ashraf wasu mutane suna ganin da cewa abin da ya yi fa yayi daidai kuma san abin duniya ta ya fito fili domin har ta nufi kotu wai a bata rabin dukiya wasu ma suna ganin bai kyauta ba domin haka yana rashin yadda da ya da matar da ya aura uwar 'ya'yansa guda biyu shin me ra'ayinku dangane da batu Allah ya sa mu dace a halin yanzu fa kusan za a ce ciko ya biyo gettai domin a kotu an duba an gani da cewa matar ashraf hakim ta ma fi shi kuɗi a halin yanzu wanda hakan yana nufin kenan duk ta za a ɗauko a raba rabi a bashi rabi kuma sai ta biya kuɗin duka da aka kashe a kotu a lokacin wannan kes ɗin yanzu ya rage nashi idan ya ga dama ya karɓa idan ya ga dama akwai ya kyale ta da ita da halinta dare da ya fita kuɗi a zahirance wasu mutanen suna ganin da cewa karɓa raba mugu da makami ibada ne ita ma ta samu karɓewa za ta yi a wajenka amma ba ko wani hanzari ba gudu ba a halin yanzu ana tuhumar ashraf a kotu da yi zargin yi wa yarinya 'yar shekara 24 fyaɗe wanda hakan ya faru ne 25 ga watan February lokacin matar ta tana Dubai da ita da yaransu guda biyu. Dana dai Ashirar da shi da Lawrence sun karyata tuhumar da ake musu a kotu amma fa wasu mutanen suna ganin da cewa fata iya wannan shi dalilin da yasa matar take so ta sake shi. Ta bangaren matan Asharaf kuwa cewa ta dalilin da yasa ta sake shi ne the marriage with him is a failed project wato project din yayi failing sannan kuma bugu da kai ta ce she is practically the marriage was practically done wato auren ya kare. duba da cewa fa bata faɗo dalilin cewa ana dan ana zargin shi da wannan laifin fyaɗen bane ba ta sake shi sannan kuma bugu da ƙari ta girme shi shekara goma sha ɗaya sannan kuma ta ce the marriage was practically done sa mutane suke cewa fa da daman kuɗin ne kawo ta ta ga ta samu damar da ta sake shi domin ta samu kuɗi ko ma ne menene Allah shine kaɗai ya san gaskiya shin a halin yanzu kuna ganin da cewa Ashira ya karɓi kuɗin nan ko kuma ya kyale ta je da halin ta tantance ta karata Allah ya sa dace tofa an yi amfani da wata dama domin jiyo azabar da ake wani bawan Allah a cikin kabarinsa kan musu shiga cikin bayanin yadda aka kai tsaye wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahihi da ya ce idan aka binne bawa a kabarin shi kowa zai iya jin azabar da ake masa banda mutane yan adam da kuma aljanu kun ga nan ma wani hadisin ne idan ana yawa mutum azaba he will cry that cry will be heard by whatever approaches him except human beings to kowa da ya san wannan akun a kuce mai tsada wanda makudan kuɗi ake zuba a siyota kuma training ake musu yawan makudan kuɗi ake biya a musu training in ka faɗa ba su maimaita kuma kowa ya san suna magana to bayan an gama binne wani sabon mamaci a unguwar dama yan unguwar sun ce baya sallah baya azumi ba ma yawa mahaifansa biyayya kullum fada yake da mahaifansa sai aka ɗauki wannan aku da aka yi horo aka yi wacce aka yi ta kusa da kabarin domin ta maimaita abin da take ji a kabarin nan fa aku ta fara maimaita ihun da ta ji ana yi a kabarin kamar yadda mai akun ya faɗa ba dai ku ji da kunnen ku wanda wannan tsuntsuwa bata daina wannan ihun ba sai da ta koma cikin mota da kanta ta shige cikin mota ta gudu to wasu mutane suna ganin da cewa bai kamata a amfani da dabba domin ajiyo azabar da ake wani a kabari ba wasu ma suna ganin da cewa fa ba wai yana hakukan da take bayani nufin ana masa azaba bane ba tunda dabba ce ba hankali ne da ita ba wasu kuma suna ganin wannan abin da aka yi an yi daidai domin yin sallah bin yayi da azumi abu ne mai kyau a amfani da shi don tunatar da yan baya shin me ra'ayinku dangane da wannan experiment din Allah ya samu dace turka shi wanda ke faruwa ne game da sakamakon zaben garin Adamawa zaben gwamna a Adamawa shine kusan zaben da ya fi na kowane gari dabi a Najeriya a halin yanzu a halin yanzu ba kusan za a ce inconclusive guda biyu kenan game da wannan zabe kamar da kowa ya sani zaben da aka yi na gwamna na farko a garin Adamawa INEC ta mai da shi inconclusive shine aka sake wani jiya ranar Asabar to cikin yadda Allah shi ma na jiya an mai da su inconclusive ba dai ku je da abin ya kaya to bacin an gaba zaɓe ranar asabar ana cikin faɗan sakamako sai dare sai suka ce za a ci gaba da yi ranar lahadi to ranar asabar an ci gaba da tattara sakamako kwatsam ɗaya daga cikin ma'aikatan inec sai ya faɗi sakamakon tun kafin a kammala kamar yadda inec suka faɗa kuma bugu da ƙari babu wata takarda da ke karanto sakamakon a hannun shi ke faɗa da kai ke faɗowa kamar yadda suka faɗa kuma kamar yadda za ku gani a bidiyon eh, bacin ya gama faɗa ya kama hanya zai fita kawai wani ya fusgo shi ana shirin kai masa hari to fitarsa ke da wuya intanet ta ɗauka cewa aisha bilana ta ci har ita ma ta fito bayani take godiya kwatsam sai maga hukumar anex saboda wannan saba dokar da yi sun ce sun ma suspending abin baki daya to kula da waɗannan hotunan guda biyu dukan su waɗannan ma'aikatan INEC din ne wannan shine wanda ya faɗi sakamakon INEC to garin da cewa suna kama wannan kuma sunansa Professor Zuru to mutanen suka zaci shine ne wannan shine aka farma wannan za ku ga bidiyon wani yana yawo jina-jina to wannan shine aka da ka an zaci wannan ne To kuma labarin da yake yawo shine wai DSS wai sun ce wai kwamishinan INEC na Adamawa ya karɓi cin hancin naira biliyan biyu domin ya kwace zaɓe. To ko mara menene gaskiyar lamari mutanen Adamawa muna muku addu'a da fatan alheri Allah ya za'a muku wanda ya fi alheri tsakanin Fintiri da kuma Binani. Allah samu dace. tofa wani sabon abu ya danno kai wanda in dai ya tabbata abin da ake faɗa to fa ba za a rantsar da Babola Ahmad Tinubu kan kujerar shugaban ƙasa ba a Najeriya waɗanda ba sani ba abin da yake yawo a gari shine fa masu bincike sun binciko da cewa Babola Ahmad Tinubu yana takarda ko in ce citizenship takardar zama ɗan ƙasa a ƙasar Guinea ga otan shi nan kuna gani ga sunan shi nan karara ga kuma constitution uwa uba na Najeriya da yace a person shall not be qualified for election to the office of president if kun gani citizenship gashi nan kana da citizenship ku tsaye ku karanta in kuma bai fito ya faɗa ba abu na biyu kuma shine ana zargin babola ahmad tinubu da karya a kotu domin wannan shine fam ɗin da ya cike na zama shugaban ƙasa ya rantsuwa a kotu kun ga na farko aka ce habib voluntarily in the past change nationality ya ce no kun ga number 11 aka ce habib voluntarily acquired citizenship of any other country kun gani ya sa no sannan na sha biyu ma ya sa no kun ga cikakken document din nan document ne da aka yi sani a kotu kuma kenan yayi ƙarya da rantsuwa da a kotu wanda kuma wannan laifin shi ake kira da perjury wanda shi kanshi zai iya hana shi hawa kan kujerar shugaban kasa amma fa ta ɗaya bangaren mutanen da suka binciko wannan labarin passport din Babola Ahmad Tinubu magoya bayan Peter Obi ne kwanan sai a gano da shi shi ma Peter Obi yana da passport din America honorary abin da ba a tabbatar ba shine shi ma Peter Obi yayi ƙarya a kotu ko bai ba wanda hakan ne yasa wasu mutanen kuma suka fito suke cewa ai ya halatta shugaban kasa ya samu citizenship guda biyu wato passport din kasashe guda biyu amma dai abin da na kowa ya ittifaki akan ne, yin fajiri wato yin ƙarya da takaddun kotu zai iya hana a rantsar da mutum shin me ra'ayinku dangane da wannan abin da ke faruwa Allah subhanahu Ta'ala ya ci gaba da kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah samu dace shin me ke faruwa a kasar Sudan a halin yanzu me ka dalilin yakin kuma me yasa wasu mutanen suke zargin da cewa kamar da su hannun kasar Rasha da kasar Amerika a cikin yakin shekaran jiya an tashi ko an waye gari da wani mummunan yaki a kasar Sudan wanda yake har da kone-konen airport da jirage wanda har zuwa yanzu sama da mutane 100 sun rasu sannan kuma mutane sama da dubu sun ji ciwo ba da ce muku labarin ya zama gajere wannan fada ko yaki ana yin shi ne tsakanin sojoji wato military na Sudan da kuma paramilitary wato jami'an tsaro na Sudan wannan shine shugaban military wato sojoji kuma shine shugaban kasar Sudan a halin yanzu a takaice wannan kuma shine nan shugaban paramilitary wato RSF shugaban jami'an tsaron kenan a 2019 waɗannan mutane guda biyu sun haɗe rundunar su sun yi amfani da karfin sun tura shugaban ƙasa wannan lokacin mai suna Umar Albashir wanda ake cewa mutanen garin ba san shi ana faman zanga-zanga a kan shi a 2021 suka ƙara haɗe kai aka yi juyin mulki in ba ku manta ba na gaya muku a halin yanzu kusan wannan shine shugaban ƙasa wato shugaban sojojin kuma kenan mulkin soji ake yi kuma idan ba ku manta ba na ce muku haɗe kai suke suna rundunar su domin su yi abubuwan su tare saboda haka akwai yarjejeniya mai karfi a tsakanin su na farko shi shugaban paramilitary wato jami'an tsaron yana so a shigar da jami'an tsaron su shigo cikin sojojin Sudan su zama sun zama sojoji baki daya sannan kuma daga baya za su yi saranda su miƙa mulki ya koma kan mulki ya koma wajen farar hula da yarjejeniya ce to bacin an daɗe da gama yarjejeniya shi kuma wannan mutum ya ce waɗannan fa jami'an tsaron sai dai fa a shure su baki ɗaya amfani da sojoji kawai ya zama ba su da amfani kenan kuma bugu da ƙari ya ƙi sauka daga mulki ya bawa farar hula kamar yadda aka yarjejeniya to ganin fa ya shure ne da suke tare shine yasa fa aka fara wannan fada faɗan har su masu kokarin su ga sun tsige shi daga kan mulki kaza kaza shine wannan barban da kuma ban da ho gani kamar da na karanto to kuma ta inda mutane suke tare da cewa wannan yakin ko abin da ya taso da wannan yakin yana da alaka da Rasha da kasar America a watan da ya gabata kasar Sudan ta ba kasar Rasha izini da ta shigo kasar Sudan ta gina barikin sojoji wanda haka yana nufin kasar Rasha su samu power a cikin Sudan bangaren America kuwa ba sai na yi muku cewa kasar America tana son taga tana tana juya kowace kasa a duniya ba amma kuma kowa ya san da cewa kasar America tana son democracy ma'ana dai a wannan bangaren ba ta bin bayan mulkin soja a takaice cire yanke muku labarin wannan mutumin ana zargin da cewa kasar Rasha take ziga shi saboda ya bijire ya bata America rai shi kuma wannan mutumin ana zargin kamar da cewa kasar America tana bayan su to dai Allah subhanahu wataala shine kaɗai ya san gaskiya kuma koma dai menene gaskiya Allah subhanahu wataala ya kawo kwanciya kai da zaman lafiya a Nijar da kuma Najeriya da kuma Afirka da kuma ko ina baki